こんにちは、粟田洋介です。ゴールデンウィークということで、ゴールドの絵の具で絵を描いていこうと思います。まあ、ゴールド以外の色も使いますけど、今ぐらいから梅雨までが私が一番好きな季節です。天気もいいし、朝から外に出て、スプレーペイントを使ってキャンバスを塗ってきました。 もう乾いているので、この上からアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。ゴールドの絵を描くはずなのに、なんか金色うっすりって感じなんですけど、まあ考えすぎるとろくなことにならないので、あんまり考えないで描いていこうと思います。パーフェクト なんか変な感じになってきています。私は結構考えてから行動する方なんですけど、絵を描くことに関してはなるべく余計なことは考えないようにしています。その方がうまくいくからです。自分では非現実的な表現をしたいくせに、なんか考えれば考えるほど、どうやったら現実的になるんだろうっていう方に持ってってしまうんですよね。 まあ、現実的にするのも非現実的にするのも結構難しいんですけど、まあ、なるべく考えないで自分が面白いと思うように書いていきたいと思います。 はいこんな感じの絵が完成しましたタイトルは休日を楽しむ人です作品を見た人からこういうイメージが頭にあるのかとかそんなことを聞かれることがあるんですけどそんな時はそんなものはないと答えてるんですけどそれは本当でさっきも言ったんですけど私は結構考えて何かするっていうことが多いんですけど 絵を描くこととか考えない方がうまくいくというか自分がやりたいようにできるっていう感じになるので考えないことにしています頭の中にあるものとかクレイジーな感じの面白い素晴らしい作品を表現している方々もいらっしゃるんですけど私はすごい現実的なので私の頭の中にあるものなんてなんかきっとつまらないと思うんですけど考えないことによってまあ面白いと思うか思わないか人それぞれなんですけど